世界中誰の背中にもいろいろな形いろいろな色や味の梅干しがついていてでも背中についているせいでせっかくの梅干しが見えないのかもしれません自分には何もないよ真っ白なお米だけだよってそんなことないのに背中にはちゃんと梅干しがついているのに誰かを羨ましいと思うのは 他人の背中の梅干しなら見えるからなのかもしれませんね私にも見えますちゃんと見えてます京くんの背中にある立派な梅干し相馬くんは素敵です京くんは素敵ですおいはいついてつをお前の背中にも梅干し